Esperientzia ezagutzera, oine jolasto bizetatik egingo dugu salto jolas librera eta horretarako daukegu eh, Ibon, Ibon Mendozak e, azalduko dozku jolas gaitezen libre proiektua. Bere ikastetxien eh, aurrera eruen proiektua da, idatzi eta gaur e, aurkestuko E, gainera, gorputzeskuntzako boi borrezen zintzilikatute dago, paketen batek irakurri eta sakondu gure badago. Bera, Ibon onda e, oi egon horretik naparroen bai biherrien, da bueno, gorpuz eskuntzako irakasli izetiaz gain psikopedagogian e, lizentziatu bada, eta horrek igual ikuspegi orokorrago bat emoten dutzena. Bere... Prest, Ibon? Bela, ba, bere eskulare mikrofonuz. Bueno, mila esker denoi, egia esan da, respetu ematen duen behar ditzitia. Eh? Itzein goizue, jolaz libreari buruz, eta ea gustatzen zaizuen. Bueno, ikuste zute, ze polita ez? E... Pentsa molde desgarrinetako jende, elkartuta, oinarrizko eskubide baten alde ez? Erabakitzeko eskubidea. Baina gure aurrekin, ze pasatzen da. Baldute benetan erabakitzeko eskubidea. Eta nola ematen da benetan aurrak zer egin nahi duten eta nola egin nahi duten e, eskubide hori. pues jolas librean, ez? Jolas librean aurrak erabakitzen duten momenturo zer egin nahi duten eta nola egin nahi duten. Beraiek dira jolasaren jabe eta bere buruaren jabe eta gidatzen dute eta zuzentzen dute jolasa inungo helduen hartzerik gabe. Eta gainera, oinarrizko gaitasun fisiko eta psikikoak bereganatzen dituzte. Bizitzarako kompetentziak bereganatzen dituzte. Eta uste kompetentzitza askotan dintzen dugula, ez? Orduan, ze pasatzen da azkeneko berrogeita marrurtetan. E, eh, eskola orduak onditu eh, e, indira, bai? Beste aldetik, aparatu elektronikoen erabilera ere izugarri handitu da. E, badaude inkesta desberdinak, badago bat 2008koa demoskopiak emandakoa, Ezatola aurrak hiru ordu terdi pasatzen dutela egunean aparatu elektro, elektronikoen aurrean. 2008, eta dobe. E, pasatzen dutela ordu terdi telebistaren aurrean, ordu bete ordenagailu edo konsolen aurrean, eta beste ordu bete e, interneten edo mobiletan. Bai. E, beste aldetik daukagu etxeko lanak. Etxeko lanak daude ikerketa asko onuragarriak diren edo ez, baina argi dago da aurrei denborak entzen diela. Eta baita ere, aurrek normalean ez dutela gustoko, bai. Hor badago anekdota txiki bat Inglaterrako eskola batean gertatu zena, ba irakasleak E, dializio nota bat gurasoi, esan ez, ba eskolan bukatu bere lanak, ez ez bukatu bukatu lanak eh, etxean, eta orduan urrengo egunean etorri zen aurra lana bukatuekin, eta idatzi da beste nota bat gurasoena esan ez, da, bukatu ditugu lanak, baina ezin izan ditugu arropa garbitu, mesez, emate izkizut arropa eskolara, zue berdutzeko arropak, ez? Pues bakoitza bere espazioa daukagula, bizkat, ez? Eta beste aldetik, eskolaz kanpoko jarduerak ere izugarri ugaritu dira, ez? Hemen, e, hola dato txiki batzuk emateagatik, ni hoi hartzunen lan iten dut, oi herri txiki bada, badu auzoko giroa, eta jendea auzotara auzoan aurrak ateratzen dira, baina hala ere, ikusi ze kopuruak, ez? Hau eman emandako datuak dira irugarren mailatik aurrera, eta ikusten dugu, eguneko irurogeita mabiak, eh? bo saio baino gehiago ditula astean, ia egunero, bai? eta ekintzako purutan ere irutik sortzirako ekintzak erdiak baino gehiagok egiten dute hori hartzunen. Bai? Eta esatizue, badu bizitza, badu kaleko bizitza hori hartzunen. Ez? Eta gainera, e, eh, oain ikusiko dugu bideo bat, e, iragarki bada, baina nik uste oso nadala, e, eh, benetazko batutan e, dago. Bai? What freedom was until it was taken from me. It's devastating. Then imagine they open your door. You have time to walk out that door and feel the sun on your face. It's everything to me outdoors time. I think it's probably the most important part of my day. So, how would you feel if your yard time was reduced to just one hour a day? I think that's going to build more anger, more. It's not going to be a good time. Would be torture. Well, do you know who does have only one hour outdoors per day? Children. Wow. That's depressing. If you don't have to throw the kids in the bathtub, they haven't played hard enough. Climb a tree, break a leg. You know, that's, that's, that's part of life. Learn to be a kid. <laughs> nik uste zute hau estatu batuetakoa da, baina ezken hemen berdina gertatzen ari da. Gero, gero eta gutxiago jolasten dira aurra kanpuan. Bai? Eta pentsatzen agian guraso kontzientziatutako guraso batzuk esaten dutela. Bueno, ba eh, bideratu dezagun gure aurra kalera, utzi dezagun libre jolasten eta ema, ze pasatzen zaio gurasoi bat lehen eskuntza baina hor eskuntzan ere pasatzen da. Ba, gero eta hor gutxiago da dela kalean. Bakarrik da dela kalean, orduan. Libre kontzeptua oinarria dauka interakzio bat badago. Eta jolasaren aberrazgarritasuna hortan datza, ez? Interakzio bat badago. Baina, ze pasatzen ari zego, kalea kutsak edizten direla, aktivitatetan daudela aurrak dena gidatua. Bale? Eta orduan gaur egun, azkenean zerta iritsi pues, jolaz libran aritzeko aurrak askatasuna pixka galdu egin dutela, ez? Eta gainera, oain arte, pues, e, bagenekin jolasa garrantzitsua dela, baina badaude ikerketa ugaria eta hortan pixka bat erreferentea Peter dugu, dala Boston Kolitzeko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, eta ikertzen dugu jolasaren evoluzio biologikoa, bai? Eta berak dio, ja harreman zuzen bat dagoela, e, jolas librea ez garatu eta sortze ara, e, aurre dituzten arazo batzuekin, ez? Orduan, badakola harreman zuzen bat horretan. Eta oinarria, arazo guztia, hauen oinarria da, aurrek ez dutela sentitzen bizitza kontrolatzen duteni. Aurrak sentitzen dute, beraien bizitza kontrolatzen duela. Edo elduek, edo patuak, edo zirkustantzia. Baina ez dute sentitzen kontrolatzen dutela beraien bizitza. Bai, Orduan, arazoak, ikortu ituztenak anestatu batuetan, izan dira, depresio gehiuki dute, ansia de sormena galdu dute aurrak, e, baita ere, e, empatia ere gutxitu dute, nartzisista dira, eta gero aipatzeko ere, bere buruaz beste, e, zerotik amalauea, e, am, berrogeita amar urte hauetan, e, orain aurra direnak, laukoiztu egin da, bere buruaz beste egin duen kopurua amala urtetik duk hogeita bostea bikoiztu eginda, eta kuriosoena da, berrogeita bostu urtetik gorakuak direla, orain dela berrogei urte, gazteak aurrak izan zirenak hoi hor jetxin da. Eta Peter dio, izan dela, beraien libre jolastu aritu zirelako. Eta gainera garaiarrietan, estatu batuetan, gu eh, guda hotza sakaten errusiarekin, eta berez, e, eh, bildurra okibar zuten eta, eta ez dira zorion txubizi, baina berak esaten dio justo datua kontrakoa diela, ez? Eta lere kasuan pixkat ere horrela izan da, ez? Hor goian dago narrazia da, ni tanera naia, eta kristuan eroitzapen hona ditut, ateatzen ginela kalea, eta egoten ginen, arratsalde osoa, gu bakarrik arazoa konpontzen, jolasten, bai, ikasten azken finan, helduen esku hartzerik gabe, bai, Eta gara joiek ezien errexia, kalean terzioa zehon, eta, ba, dependen horke zatizun, esango izula, gara izaila ziala, bai, baina oroitzapena neria osona da. Orduan, ba, pixka bat hori, libre haritzen ginelako, ez ikasten. Eta, ze gehiago ikusten dut, e, jolasa, guk deitzen dioguna jolasa, orokorrean da, helduek irakutsitakoa, bai, orduan, oso asimilatua daukagu orokorrean, eh? Aurrek bakarrik ikasten dutela helduek irakutsitako gauzekin. Beraiek bakarrik aritzen direnean ez dutela ikasten, ez? Eta denbora galtze utzi huts bat dela. Eta nik uste tor, ba, oker gaudela, ez? Eh, jolas librea ikaskuntza bada. Ikasi egiten dute, e, bizitza kontrolatzen dutelako, lehen osan dizu, eta arazo gehiena da ez dutelako belaien bizitza kontrolatzen, bai? Bizitzarako kompetentzia bere garatzen dituzte, arazoa konpondu, talegana, berritzaileak izaten dira, sormena lantzen dute, arriskuak hartu, porrotaz ikasi estresari aurre hartu, eta fijatzen bazeate gainera, hemen azpimarratuta dauden hauek dira justo gaur egun, etengabe aldatzen ari den lan mundu horretan eskatzen dizkiguten ezaugarriak bai? Eta behira zer esakagu, utzi libre jolasten aurrein, bai? Eta aparte, mundua ez dela deprimentea, zoriontasuna bizi dutela, lagunekin empatizatzen dutela, ez dira lain narzisistak, eta beraiek, beraien esperientziak egunerokoak jolasan, e, e, trasladatzen dute jolasea bai eta bai txarra, kor Freudek ere esaten zuen, jolasa gauza oso serioa zela, zeaitik transmititzen dutek e, eh, beraien zako pixkat traumatikoak izan diren esperientziak ere jolasera, bai? Eta gero azkenekoak guri interesatzen zaiguna, ez? Kompetentzia motorra ere garatzen dutela jolas libre bitartez. Orduan, puntu eta iritsita, zer egin dezakegu, ez? Importantena da netzako konturatzea, konstientizatea, arazo baten aurrean gaudela. Konturatzen bage arazo bat dagola, bakoitzari okurrituko zaizkizuen lau mila ideia eta hortik, eh, pixka bat piztu dezakegu beste beste mundu bat aurrentzat, ez? E, Peter Reidi okurritzen zitzaion ba, espazioak okupatzea, guraso taldeak elkartu, espazio bat okupatu, edo errepide bat itxi, edo nizerraki parke bat, eta guraso bakarrik egitea vigilantzi bat, baina esku hartu gabe eta aurrak libre jolastu hori, ez? Azkenean, agian iritsiko momentu bat, sortuko den estreskolar bat, jolas librearena, bai? E, Neri okurritzen zaizkit bi modu ez. E, bat izan daiteke eta justo kurutziagakoa amez badala ez. Ba, jolastokiak moldatzea eta beste jolasgarai bat sartzea. Jolastokiak moldatzen baditugu eta sortzen badugu espazio bat ez, da, duna esaten espazio hori horretarako da eta gai naturalekin E, osatzen badugu espazio hori, jolastuko dira libre, eta emango diogu aukera gehi jolasteko. Gainera, beste jolas garai bat, sartzen badugu, ba, laia mestre bain dela bizkasturte osondo esplikatu zigun bezala, I hobeto asimilatuko dute ikasketa, bai? Zein mugitu dira, gure neuronak aktibatuko dira eta hobeto ikasiko dugu. Eta beste aldetik komentatu nahi nuen ere PNR eh, pedagogak esaten duna gaur egun parkeak ari direla, ari ditugula egiten hain seguru, baki joan txolanda bereak hori eskatzen dula, baino, e, eh, aurrak e, eh, trebetasuna galtzen ari direla. Bai, orduan, arrizku esak, e, sortzen ari dula, oa hendik min gehiago zaitik trebetasuna galtzen ari dira, ez? Orduan, nik gero bigarrena, bigarren aukera da gorputz eskuntzan zer egin dezakegun, bai? Horizan, klaustro mailan, eskola mailan, Nik lan ba daukaz, gutxi da daukat orain, e, zea, dago gorputzezkun, gorputzezkuntzako horrian dago, orduan ikusi lasai, e, komentatu nahi dezutena, orduan, meretzako da pixka bat gorputzezkuntzan daukagu ordutegi mor oso gutxi. Hemen ere eskertu nahi ez, zoatek egiten duen kristo lana etengabea, e, gure eskubideen alde, borrokatzen, ba, pixkat ordu gehiago sartzeko, ez? Eta gai asko landu nahi ditugu, baina nik uste dut, hauni ere tartetxo bat eskaini bat zailo Eta gehien bada pixkat eredu ez? Aurra izatea protagonista. Berak sortzea, bera izatea protagonista horren e, bueno, kreatib, sormena lantzeko bera, bera izatea oinarria, ez? Eta horren, e, eh, nik ikusten dut pixka bat eskoletan, edo gutxinez, e, eh, nire eskolan gertatu dena, ez? aurre eskuntzan psikomotrizidadea lantzen dute, e, mugitzen dira gehiago lehen eskuntzan baino, bai? eta lehen eskuntzara iristen direnean, e, oso estatiko daude gu ere gure arloan e, oso bideratua egiten ditugu ekintzapia, baina bideratua dira. Horren pasatzen dira, e, pues pixka bat dena, dena antolatua izatea. Zer, zeukidute espazio txiki bat ez antolatua, baina repente ja dena antolatua da. Orduan, salto hau, gainera, e, mundu objetibo, ui, mundu magiko batean bizi dira, eta objetibora pasatzen dira, salto hau nahi ustez, justo lehenengo zikloan, garrantzitsua da oraindik eskaintzea jolas libre aukera hori, ez? Orduan, nik zer egiten dut hori hartzunen, gimnasioa prestatu egiten dut, eta libre jolasten dira, bai? Orduan, hemen e, eh, asko esan dezakezue, jo bai, libre jolasten dira, Baina agian usten badiozu libre, agian guri interesatzen zaigu mugimendua eta gelditu daiteke txoko batean geldi, bai. Orduan pixka bat hemen e, eh, naztu ditu bi, bi adituen e, zera, erabiltzen duten estrategiak, ez? Adi, naztu e, eh, aukuturierrek aurrezkuntzan erabiltzen duna, eta hortik hartu ditut gehien bat faseak, e, e, ze fase eduki behar ditun saioak, Eta beste alde batetik Julia Julia eh aditua dela ere eta jolas libreari buruz pila bat landula eta hor hor hartu dut oinarria gela egunero egokitu bar dela desberdin. Zergaitik zergaitik horrela pizten dut nahia mugitzeko aprobatzeko gauza berri bat, bai? Orduan atondu egin bar da gela eh aldiro desberdin eta hor ere Montessori orain oso arraka, bueno, famatua dago Montessori ere, hortan oinarritzen da, ez? Inguru giroari garrantzia ematea, ez? Orduan, nola prestatzen dut gela? Daude elementu fijo batzuk, bai? Direla, pues, eh txirristak egina banko suediarrekin, sokak zintzilik, bai? Hor, pixkanaka gantxo batzuk jarri izan ditu nere gimnasioan, baino ez dizu dizutu nahi, hasi daiteke dozen gauzakin simplekin. Eta gauza da, beraientza pixka terakargarri izatea, bai? Eta orduan, saio guztitan aldatzen dihoa. Eta gero daukate beste material bat mugikorra ez dutena erabiltzen lehenengo bos minututan, bai? Lehenengo bos minututan nahi dut mugimendua, nahi dut txokoak izautzea, eta gero ja azten dira material horrekin jolasten, bai? Bi unitateko zera lan bada, lehenengo unitatean materiala dira pixka bat esan ez duten materiala, bai? ba, pixkat gehiago simbolizatzeko aukera emateko. Ba, sokak, zapiak, guztaiak, lotura ukitzeko pixka psikomotrizidadan egiten denakin. Eta gero ja, bigarren unitatean, ja ateratzen ditut, gorputzezkuntzan erabiltzen dugu material pila bat, pala, raketa, baloiak, bai? Eta hoiekin ere bestera batean jolasten, ez? Orduan, e, esan dizue, jarraitzen dudala, e, faseak, ez? Faseak, da, lehenengo sarrerako fasea daukagu, hor elkartzen gea eta hor e, komentatzen dugu alde batetik nortzuk etorrien, nortzuk ez, pixkat aukuturiorren metodologian entzekoa, eh? eh? nola dago montatuta gela, ze segurtasun neurri hartu behar dituzte, ze libre jolastuko dira, baina esan behar dugu, pues, kontu zor edo kontuzor, eta, eta gero, e, Lehenengo bost minututan ez dutela jolastu, arduradun batzuk gaudela ere, gero material hori jasotzeko, eta gero bukatzen dutenean, bueno, hain ikusiko dugu, bale? Ordu lehenengo fase honetan, azalpen bat iten da, eta gero bigarrenan jazten dira jolasten. Mhm. Lehenengo bost minututan ezin dute materiala erabili. Eta jarduera motorra garatzen dute, gero jarraitzen dute gehiengoak jarduera motorra, baina beste batzuk simbolizatzea behar dute, ezke beharrezkoa daukate eta orduan jazten dira zapilekin, e, ustaiekin, ja, jolasten libre bakoitzak bere munduan, hasierako kor ere hitz egiten dugu, arazo bat gertatuko bada nola bideratu, eta normalean egiten dutena da, beraiek bakarrik juntxoko batea eta hitz egin. Hitz egin zegertatu dan eta nola bideratu duten beraiek. Zaiatzen naiz ez eskuartzen. Bai? Eta gehien bat nola konpentsatu egindako mina. Eta, Gero, azkeneko fasean, e, eh, adinez, Julia Blandez dauka marrazkia, dauka txoko batean nahi dunak, idazten du marratxo bat, baina niri oso egokia, etorri zait, bukatzen manean saioa, gero, garrantzi asko dauka, hitzesko bukarako errituala, bai? Horritzen bidez, ebalatzen dugu, nola sentitu gehan, zer aldatuko genuken, eta, klaro, pausua oso violentoa zentzen, joan jarraitu nahi dute jolasten. Orduan, hau, zentratzeko zondo dator. Pasatzen dira, e, jarduteko gozamen horretatik, pentsatzeko gozamenera, ez? Eta plasmatzen dute e, beraiek bizitutako esperientzia horrian. Ja ekartzen dute pentsamendura. Bai, beraiek elkartzen dira nahi duten bezala, ikuste zute hor txokuan nola, ja, ardura dunek gorde dute materiala, bai, Eta bukatzen degunean marrazki hau bai da importantea irakusten zaie bestei egindakoa. Bai? Eta kontatzen dute bakoitza zertan jolastu den, eta, eta horrela, ez? Eta gero bukaeran, e, bueno, lanean sartu ditut ebalazio horri hauek, lehen egiten nun bakarrik itzez, baina importantea dela iruditzen zen, bai? Baina bukarako korruak ere esan nahi handia daka, zei, dior informazio asko jasotzen dugu, nola sentitu diren, nola bideratu diren gatazkak, zer aldatuko luketen, ordu nik daukat, unitate eredu bat, baina askotan aldatu izan dut, bai? Zerbait nahi bat dute beraiek errepikatzea jartzen dut berriro, eta ebalazioa da, ko irakasle ebalatzeko horri bat, eta autoebalazio horri bat, ez? Eta, bueno, bukatzeko nola, esan diat, pixkat azkar egin behar nula, komentatu eh, bi artisten hitzak, ez? Eh, Picasso bere garaian esan hau guztia jaiotzen direla artistak, baino gero handitzen direnean arazoa dituztela artista jarraitzen izateko ez guk mugatzen ditugula. Eta beste iz batzuk Eduardo Galeano e, idazle eta gazetari uruguaiarrerena esaten dula suerte handia eta ikaragarrizko magia daukatela aurrak lortzen laurrak izatea lortzen duten aurrek, ez? Orduan, ea guk sortzen diegu magia pixka bat, ez? Ba, aurrei libre jolazteko, ez?